然后今天和大家分享的是一个提高学生课堂参与度的一个尝试。然后首先是我为什么关注课堂参与度。可能各个老师刚开始上课没有到真的复旦教室里去过，但如果你去复旦的教室或者有幸看一些拍下来的视频，你会发现，实际上复旦的学生是很骄傲的。他们往往会开个电脑在后面，然后同时手上可能还有手机。 然后老师是在上面讲的，然后他们在下面三三条线走路，一边是可能会有笔记，可能可能会有拍拍老师的 PPT 的那种动作，但他们大部分的心思实际上是在手机的微信上面，或者是你的电脑上面的某个窗口里面。因为我呃，我们学院是要求那个老师是听课的，所以听课的时候你一般是坐在最后一排，然后这件事情就经常的被我看到。 然后，嗯，而我一开始上课的使用是用传统的教学方法。然后我感觉前面几排同学是很，就是和我有很很多的交流。但后面几位同学，我我看着他们好像是在看书，但我是不确认的。所以，呃，我就那个时候就在想，就是说，我们可能把我们知道所有的东西都讲给了他们听，然后希望他们都能接受。但他们到底接受了多少，这是不知道的。 所以后面马上我就做了个测试，就是我辛辛苦苦讲了一个学期，下个学期或再隔一个学期，我用各种方法，往往是要动用学工组辅导员的力量，请他们回来做考试后的再测试。然后，再测试的试卷实际上就是当年的 B 卷，因为我们期末考试是不是有 A 卷和 B 卷？那个时候我就会发现，那些当时能拿 A 的。 考试考得很好的同学回答那个 B 卷，基本上只能拿到 C 的 D。也就是说，他们在考试那个前一两周狂背，然后是自己拿到了很好的成绩，然后就忘掉了。呃，尤其伤心的是，我让我实验室的同学做了这样的事情，那些本科生有不少是加入实验室来做自主科研了。然后他们实际上反馈也很差。然后我那个时候就在想，我当年到底教了什么？我翻一下的 PPT，我觉得我教的很好啊。然后我讲的技巧可能不是很好。 因为呃，当时呃，资深老师会说，你讲的时候要抑扬顿挫。你讲的时候，比如说他会说，你要在讲台上走来走去，然后不时的时候还要到课同学中间去转一圈。然后这样的话，同学就会听你了。然后，但但实际上，你即使这样做了，同学们也还是怎么听的，我也不是很清楚的。所以那个时候我就在想，怎么样来才提高同学的对比度啊，才参与度呢？ 然后我现在得到的一个操作方法，也就最终的结论，就是说，我们的课堂不是一个老师的课堂，是一个老师和同学的课堂，而且在这个课堂里面，更重要的是同学要参与进来。可以看到这边有一个引用的那个 Justin 的那个，我在第二部分会介绍 Justin，嗯，这个同，嗯，这个国外的一个教授，他他实际上不是个教授啊，是一些个研究人员，他是怎么样启发我们做这样的事情的？ 在传统的教室里面可以看到的是，绿点是我，然后前排同学坐得很整齐，然后可以看到我还戴着博士帽，对吧？他们那都是学士嘛，同学们都嗯都在那边接受我的知识，然后我给他们讲很多的信息，然后可以看到，耶，进去了以后都漏走了，然后这个这个效果实际上是很差的。然后国外的研究表明，实际上一个学期以后用这种教法，它只能保留百分之五到百分之十。 教了一个学期，再过一个学期，他只留下百分之五和百分之十，你当初还要教干嘛？那还不是临场他要用的时候，把书翻一下，把把百度搜一下就完成这件事情了。那个时候就让我反思到底是怎么回事。然后那个时候，嗯，学院的领导也请了他来跟我们上课，然后启发我们应该怎么样把教学做好。那教学做好的关键实际上是把我们教的东西真正的让老学生接受了，然后让他们能够记在心里，然后会用到实践中去。 那么，它的核心观点就是要有一个 interactive 的，要有个互动的课堂教学。然后，课堂的主体实际上应该是学生，老师在上面讲只是一个传授知识的途径。因为现在实际上很流行的翻转教学、视频教学、混合教学，都是让学生课下去看视频、看书。那个过程实际上知识已经被别人讲掉了，你老师在课堂上还讲什么？我们是不是要失业了？但实际上不是的，你可以看到，是我们要创造一个氛围。 学生还是这些学生，但是你可以看到上面的管道，下面的出口是要我们帮他们编排好的，让他们在课堂里面，一方面是接收知识，这个知识不仅是来自于我，同时也来自于他周围的同学，还来自于他课前看的视频，也来自于他课后复习的书本知识，然后他要输出出去，把它用出来。然后我们老师，我个人在这几年的经验总结以后，我觉得要做的最主要的的事情是把这个管道做好，而不是管道里面传输的知识。 所以我今天想和大家分享的是一些呃，我如何来做这个建管道这件事情。然后呃，实际上结论是很可悲的。你基本上在课上不需要讲知识点，你做的事情是一个串联的角色。当然你会想，哎，这件事情是不是助教也可以做了？但但助教实际上没有到那个层次啊。然后我们老师还有存在的必要。然后我们来看一下，我我想和大家分享的一个核心的一个结论，就是说是一个叫白板分组讨论的课堂教学过程。 那么他一般是怎么做的呢？首先是一个随机分组，然后第一节课的时候我会取一副扑克牌，然后教室如果是五十个人以内，那是很容易的，大家抽牌，抽完牌了以后，就每个人可能就有个花色在一起的。这个各位老师好像都已经分完组了，然后因为呃除了分组以外，还很重要的一件事情，而且这个组是固定的，这样的话我鼓励他们课下有交流。同时要给他们的道具就是个白板，那么呃我后面会展开讨论一下为什么白板是合适的。 然后可以看到白板是一个展示的，就像这样一块大板在那边，上面讨论的结果是整个课堂能看到的。所以他们的讨论不仅仅是局限在组内，他们要在限定的时间内把我讨论的话题总结出来，显示到板上去，然后分享给整个课堂。而我不是一个评判者。 我是一个参与讨论的过程，我在课程组中间，如果我们这边讨论的很好，那边讨论不好，我就要走过去。那个时候我是要走过去的，问你们在讨论什么，然后帮助他们进行讨论的过程。然后实际上在国外的那个嗯实践中，这种分组讨论、使用白板的讨论是能够扩大到两百人的教室的。而复旦因为分班就是小班的教学以后，实际上我的班课堂最大也就四五十个人。然后嗯，我觉得这个一个分组一个白板是很关键。 接下来是一个讲授，就是说，呃，什么时候讨论？是说我讲了十五分钟到二十分钟以后进行一次讨论。那我们现在可能讲了七八分钟了，如果中间有问题，大家可以问我。因为这边又涉及一个大脑能够集中、集中接受信息的一个一个，就是应该是心理学上的认识，就是说大脑只能够持续十五到二十分钟接受知识，中间它就要休息一下。当然，你不能把学生学生放出去。 所以在那个时候，我引入讨论的部分，然后让他们组内可能有一个比较呃放松的环氛围进行休息。那么在这种课堂的设计下面，实际上无论是两节课在一起上，还是三节课在一起上是连着上的，中间不需要休息，因为老师在这个讨论的过程中实际上也可以有一些休息的过程。那么最后一件事情就是对这些讨论讨论什么？那么讨论最重要的一点就是复习，也就是说我会要求学生在课下进行预习工作。 那么怎么样看这个预习的结果？有些老师可能会喜欢用课上的那些呃整合在视频里面的小问题，那我觉得这个太烦了，因为改更新起来麻烦。我做的事情往往会在课前或课程中间，把他们应该掌握的或者已经被我多次提到的知识点，作为一个考核性的讨论的东西整合到我们的白板里面去，然后小组得出的结论会打分。 这个这个打分是一个奖赏性质，就说你答的不好是不会罚你，但你答的好会有加分。因为我我我想希望的是，嗯，就是鼓励同学积极的复习，但也没有强迫他必须去复习的状态。第二，这个这个待会儿我会举例子具体怎么做复习。那么我在我我我觉得我的教学最主要的是要鼓励学生去用知识。 所以在课堂里面很大一部分是一个应用的环节，也就是说学到的知识怎么样把它用起来，然后怎么样这个中用这个知识去分析一个现实中的事情，因为呃，可能知识都是个理论的东西，都是书本化的，很可能很教条，但是实际上我们学了知识以后，尤其是大学以后，很很可能直接去就业了，他们的学的知识要去马上用的。 对我们生命科学而言，两个领域是密切相关的，一个是农业，一个也就是和我们的吃是相关的，另外是医疗。所以我会在我的课堂里面紧密的结合实时的热点或者一些新的研究进展，然后说这个知识怎么和我们以前的那个讲的知识点，或者这个新闻怎么和以前的知识点联系在一起。第三方面，我的课堂实际上是鼓励学生去做科研的，所以我就会重现一个叫科研再发现的过程。那么在这个里面层次，实际上是一个让 同学对学到的知识点进行分析、创造以及在评价的过程。那么这这边是我在我的那个课堂里面整合的内容，而这边实际上是有一个学习的三角。学习的三角就是呃最底层的要求就是你讲完知识以后他能记住。一般来说我们期末考试试卷实际上就是让他们能够。 做个名词解释，能够把问题认出来，能够把主嗯，能把填空题填出来，实际上是比较低端的。而在那个学习的金字塔呃金字塔或者三角形里面，高端的技能就是要分析这些知识，用这些知识，以及评价这个知识是不是对。然后我希望我的课堂能够传授这些能力给他们，因为毕竟课堂时间有限，能讲的知识也有限。然后我我我把培养能力作为最重要的。 那么现在以我那个细胞生物学的课堂为例，看一下这边嗯怎么样用，就是怎么样把那个白板讨论整合这些东西。这上面有什么疑问吗？就是给第一节课一副牌下去，抽了以后固定分组四个人，然后有些同学会课下偷偷的跟我说：“老师，我基础很差。”或者说：“老师，我网上视频看不了了。”我说：“你不是有四个同学吗？你们四个同学都解决不了再来找我。”那么。 往往这个问题就解决掉了，所以要充分相信复旦本科生的能力，因为他们进来的时候实际上，嗯，是有些参差，但是当你随机分组了以后，一般组内都能把这些问题解决掉了。然后后面就是说，会有四个同学一起来找我说：“老师，我的基础很差，我怎么样能够拿 A？” 我说：“你你要拿 A 的话，就平时要表现好，平时表现好就把预习工作做好。”但是他说：“有没有课外的参考书给我？”我说：“课外参考书都在教学大纲里有了，实际上就是一本书。” 然后你应该是在课堂上面及时的把这个知识应用过来，然后这个应用的过程我不会事先告诉你，你也没有办法预习，所以呃认真听讲是唯一的，就是把这个课堂表现做好的方面。呃，其他的话，呃其他什么我还遇到，好像没有，一般就就这些。这样的话用分组讨论，固定分组，就完成了很多嗯很可能学生要烦你的事情，但是他们自己解决了，我就轻松很。多。 那么我以细胞生物学来为例讲这个三个层次的东西。首先可以看到，这是一个围绕 DNA 复制的，因为这边很多老师不是生物学专业的。那么我们在这节课的前一节课跟他们讲了，我们细胞里面复制 DNA 需要哪些蛋白质。然后当时是有一些视频在，然后有一些示意图在。那这张示意图和之前的视频是有些差异的。那么在今天的课上面，我们实际上一开始要复习一下 DNA 复制到底需要哪些东西。 然后可以看到，我这边是一个呃字母在那儿。而这道题目是一个考核性的题目，因为我前面讲过的视频里也有，书上还有，而且是个考核重点。那么学生在上这个课的时候，我默认他是所有的都知道了，什么 DNA 的模板链啊、新生链啊、引物啊、引发酶啊、然后解旋酶啊，所有的酶都知道了。所以在模式一里面，我做的事情实际上是让学生对我一个问题进行回答。我期待的回答在这里面是个列表。 也就是说，我这边可能有二十个项目，我想你的二项一一对应给出我答案来。这只是一种形式，你也很可，我我我有的时候也会给他们列表说，你能不能比较 A 定义和 B B 定义的差别？这是名词解释经常有的题目，但是我让他们用表格的形式，就是说现在有 A 和 B 两个名词解释，那么你概括性的把他说他们的差别点在哪里，在那个表上显示出来。还有是简图。 我觉得简图用就是这些都是比较容易画在板上，而且是很直观的。简图是把不同知识点之间的关系理清楚的最好的一个方法。呃，具体的操作的话，你是需要思考一下你的学科里面的特点。所以这这三种都是能够很快在一块白板上写出来的，而且呃谁写都没有关系，因为讨论以后写出来的这个讨论的过程是更重要的。那么这种模式适用于一个复习，适用于串联。 那么我前面已经说了，我的知识点在最近几年、最近两年，实际上不是面面俱到了，就很重要、很重要的知识点，我才会展开讲一下。而在那个呃课堂上，大部分是做串联的工作。那么这边串联呢，实际上是 DNA 蛋白质功能的一个耦合，而这边最主要的还是个复习的过程。这是模式一，实际上每个学科都应该很容易做出这样一张白板的图，然后这样的白板。期待他们这道题目可能需要花五到七分钟时间。 五分钟，然后我会在那个时候不同的地方走一走，然后给给一些自信满满已经写完的组看一下哪些对不错。然后呃一开始我会跟他们说，你们组内讨论，组间竞争。这样的话，他们就会把声音稍微压小一点，免得互相之间一串以后整个教室都互相听了。所以所以是组内组内讨论，组间竞争。 然后，呃，对于不积极的组，有的时候我会允许他去翻书，在默认情况下是不看书、不看手机的。所以课堂上出现看书、看手机、看电脑，基本上是不对了，因为你讨论的时候是四个同学，呃，八个眼睛看在一起的。然后另外一件事情是，呃，可能老师可能是有一个签到的问题，在我那块大的白板上面，我后面会展示，右上角是一个固定的区域，今天出席了四位同学把名字写上去。 如果缺席了，那上面就有三个名字。而每一次的白板的那个第一个页面是要拍照给助教的，而助教也不需要每周每周收集，他只要把那些图片，我们是呃有我们是建了一个微信群的，我老师是不在里面，但助教在里面，所以助教会催学生把那个白板的照片首页拍进来，然后微信群能够保留一个学期，然后助教只要期末的时候把微信群里所有的照片下下来，一看就知道哪些同学不在了，所以出席率也是。 能够保证的，因为在教学大纲里面我说，你不来病假、事假怎么样都需要说清楚，所以有了这样以后，也不用花上十分钟时间去点名了，然后基本上不会有人不来，因为他不来了以后，那个平时成绩会受影响，而且那个作业也会受影响。我的作业实际上是和讨论的内容相关，呃，而且一般是网上搜不到的，所以呃这样的话，这是第一类，复习为主而知识点串联。 第二类就要求比较高了。然后这个模式啊，在在我们细胞周期里面很重要的概念是细胞周期蛋白是怎么发现的，以及细胞周期蛋白那个相关的调控是怎么样。所以我在这边是使用一个模式图，可以看到我们这边嗯，是说没有处理的怎么样，处理了怎么样。这边有一个关键的 RNA 酶是把 RNA 降解掉，是很专业的知识。那么可以看到的是，我们有红色和蓝色两个曲线在那边变化了。 那么在这样的变化的结果以后，我就跟学生说，我现在有第三个和第四个的处理，请你们预期我们的红线和蓝线会怎么变。啊，这道题目这个字有点小，因为是从教材上弄下来，但我会那边解释。然后从学生会在那讨论，然后会画出一个示意图出来。那么我我个人定义这个嗯，这个这种模式的。 这个白板的问题，实际上是一个对知识的扩展和应用，因为它是直接用这个知识。可能二十分钟以前，我讲的就是细胞周期蛋白以及细胞周期蛋白是怎么调控的。那么现在我说，呃，它的调控是这样。那么因为它是个依赖于 RNA 的，然后我把 RNA 降解了，就变这样。那我现在取掉的一些东西，补回了一些东西，请你看，这是一个直接的一个结果。请你看会怎么样？然后他们都会画出来，就是第二类。 那么第三类实际上是比较高级的那种了，也就是说，能不能有一个知识再发现的过程？那么这个时候我就引用了最原始的科研文献，呃，可能要求会比较高一点，因为在那个基础课里面可能不太会用。那么这个图是说什么呢？是说我们这边有一个细胞周期蛋白的抑制物在这边，然后呢，当年得到了细胞周期蛋呃 CDK 的抑制剂的有一个核心实验。 那么，在这个核心实验里面，可以看到我们这些有些蛋白质在这边，有一个调控在那边。然后我给他们，我我因为我自己上课的时候，往往会怕我自己会忘掉，所以所有的我的白板的上面都会有这样的符号。然后学生也会期待紫颜色的部分是他们那个的。所以我的 PPT 出来以后，我我也会意识到我要停，给他们时间，所以提醒自己要给他们五分钟或三分钟的时间讨论。那么这个问题就是说。 我遮掉的部分是一个呃，当年得到一个结论的核心知识，然后问他们当年的核心实验应该给你一个什么结果，而且是检测的是什么对象，然后可以看到我把参考文献放在下面，是让他们如果你感兴趣，你可以嗯回去再查相关的文献，但是我让他们做的是说为了得到一个结论，说这个蛋白这个 A 是 B 的一个抑制剂。 你需要做一系列实验，我把实验条件基本上给你了，但是最核心的检测都没有讲，然后实验结果也没有讲，那这个对知识的要求就很高了。那么我我我就是说适用的是一种叫知识创造的过程，就是说，嗯，当年通过这个实验得到了核心结论，这个核心结论写进了书里面，然后我反推回去说，假假设你来做这个实验，你设计的时候说你要设计的，嗯，实验的检测是什么，然后你你。 在做实验之前预计的是什么？然后有的时候我会引一些实验，它是不完美的，对照组我可能下面遮掉没有出来，说你看到了这个结果够不够？然后说你需要补什么东西上去？也就是利用原始科研的工作里面的那些关键的图，这些图找起来其实不难，因为有你你找研究生的书的时候就能翻到这些。然后现在给本科生用，所以你把它截出来，呃，选出片段来交交给他们就可以了。 然后两个，一个是刚才是体验知识再创造，这个要求呃没有后面那个高，后面那个是批判性的，因为有时候当年的结论可能可能是错的或者不完美的，后面有后续实验补上去了。所以我们现在小结一下，是我有三类实验，有三种模式。第一种是复习的模式，也就是说，嗯，串联知识点，或者是说。 马上讲完了以后，用列表题让他们填。所有的白板基本上的回复都是列表、简表和简图的形式。就后面那些问题，基本上简图也可以打出来。那么第二类实际上是让同学们给我一个预测的结果，预测的结果是不不是要求很高，因为你会把一些预期的先给他，然后再让他出来。呃，第三类是一个再发现知识的过程。哦，这是我用的白板。 那么前面我说我是每十五分钟或二十分钟整合一次，而一堂课是怎么样把它串联起来的呢？我现在有一个那个整个的 PPT 的一部分。那么因为那个是讲细胞周期的，我在开场之前，有可能同学会迟到，所以我会一开始先放一些视频啊，放一些有兴趣的东西。这边展示今那这年上课的时候，我展示电竞照片，以前我可能会荧光照片，会有的时候会有动画。 反正是每年都有些新意，免得上一届学长传给下一届学生，这届学生看了以后就没有兴趣来听开始的东西了。所以一开始的时候会有一些简单性的回复性的东西，然后进入我们细胞周期的主要环节。然后你可以看到我们这周是讲细胞周期的，然后你可以看到我马上出了一个复习性的题。这个复习性我们仅仅看图可以意识到这张图是这张图的。 然后这个是把整个细胞周期有几步跟他们讲一讲，然后红颜色标示出来说里面的特征是什么。那么从十八讲到三十二，我差不多花二十分钟时间，有时有时候会更更长一点，因为一开始进教室，他们刚刚跑了一段嘛，精力相对来说是比较相对长的，集中比较久的，所以我先来一个复习性的题目，确保我一开始讲的这个知识。 嗯，被他们掌握了。而而嗯，细胞细胞课我没有完全翻转，是混合的。然后嗯，如果是完全翻转，我可能这个就不讲了。那么我有有的时候选择讲的原因是我认为视频或书上没讲好，或者我认为视频书上讲的太啰嗦，所以我会再讲讲。那么这是第一类的复习性的，也就是这边举的例子和前面不一样，这边是一个知识，然后把关键点去掉以后让它复述出来的这种形式。那么和上前面是呼应。 固应的，那第二个就到了一个实验部分，可能田面老师说：“哎，你直接上来让学生，嗯，是预计预计一个实验结果，或者是猜测一个实验结果，是不是难度太高了？”那我我这边给的例子，实际上我不是一上来就让他们做这样的事情。我们这边看过来说，我讲完这个以后，又稍微介绍一些知识，然后进入这个环节。这个环节可以看到的是。 我有一个实验描述在左边，而我右边直接就把结论以及分析的过程告诉他们了。也就是说，我会在上课的时候带他们一下，说我期待的结果是怎么样子的。那么讲完这个以后，我再进入这个，也就是说，我给你一个实验预期一个结果。因为我刚刚告诉你，对于这张图你得到这个结论，我参考文献是红色。那我现在要要的是这张图得到一个什么结论？ 然后应该是个马上用知识，的过程，因为知识已经讲过了嘛。那么怎么用知识教你一次以后，你再把它模拟一次，我就期待你应该是很很很容易的就完成了这个过程。所以这边不是个跃迁，是我带他一下，然后他才开始做的事情。然后讲完这个以后，我就扩充了，我我就扩充了一些知识以后，你可以看到进入下一个实验了。那么进入这个实验以后，我就没有没有完全的和他这边全部讲了。 这边是隐隐藏了这样一个实验的结果，在这儿，这个结果是被我盖掉的。那么，它现在是要把这个恢复出来。然后，这个是酵母里面的实验发现，这个是人里面的实验发现。然后你也看到，是从图上面是这一只和这一只、这一只和这一只都画了。那么我在酵母里面说你得到什么结果，然后我在人里面让你再预测一次，也不是要求很高的，是一个延展性的知识运动。所以我从这步这步以后，实际上已经。 我认为他们已经学会了那个呃实实践里面怎么分析，然后我到到了刚才那个第二个范例，就是这张这个例子在这儿出现了。这边是一个抽象过程，也就是说我画出这张图，这种折线图实际上是有实验依据的。这个实验依据在这边已经被我反复强调了，所以我画这张实验图出来，我认为他脑子里会想起当时的实验，然后我把实验的情况描述以后，我再预期。 让他讲那个嗯，的预期实验结果。这样的话，我我希望他在做这些事情的时候，脑子里面想的是前面两个黄框的、红框的事情。那么这个已经，这个肯定要超过一个小时了。我们可以看到，我们在接下去，而而这个如果有新的同学课后复习的话，你会发现他们会发现，就是这个趋势实际上是和这个结论是一致的。所以我们在这边整合了一个，他们已经把知识。 发现了以后回归到这上面去了，也就是说课下复习的时候他们是能找到文献在这儿参考的，那个是嗯，差不多一个小时内容，然后我们上面的已经讲过了，那么接下来就进入最后那部相对要求比较高的那部分了，那么这部分的实验实际上是为班级里面的那个比较出色的那些同学准备的，因为嗯整个班级实际上水平是不一样的，然后大家可以尝试的一件事情是做基线测试，最近几年我做的基线测试的方法是。 把前年或者是前三年以前的 B 卷拿过来，然后第一节课的时候请助教，就是我可能讲一点点就走了，然后扑克牌分完我可能就走了，助教在那边一个小时，我在那个升导课，也就是高中生刚进来那个生物学的那个平台课的时候，我是肯定做这个的，是包有收做有收播，因为学期每个学期稍微有点变化，做的事情就是以前的试卷让他们测试，啊助教会去批主观，就是客观题部分我会看一下主观题。 而整个班级里面水平是什么样子，我在上课第二节课，也就是我真正完全讲的第一节课之前，我是知道的。这样的话，我会设计这种模块，嗯，会按照学生的那个增加多或少，因为实际上科研里面因素很多嘛，就是他们能力高我就多选一点，能力少就少选一点。那么这个能力高在哪里？可以看到这个就是看模式图的话，我上面是有个问题，然后这边的紫色部分实际上是回答以后再出来的答案。 就是说，我是让他们分析一个实验现象，得到什么结论。当年知识写进书里的知识的发现过程就是有个实验得出一个结论。那么这边是个归纳总结的过程，归纳总结、归纳总结、归纳总结，这步的结论会成为这步的一个影子，而这步的结论会成为这个影子。所以它是连着归纳了三个结论出来，把一个很深的知识给弄出来了。 这个没有办法让所有的学生都掌握，但是一个班级里面如果十个组的话，三四个组是能做出这样的事情的，因为要相信。当然你可能一开始不相信学生，试了一两年你就发现他们实际上是能做出来的。然后这边整个过程我会抓核心知识点，然后把它弄出来。然后这边这个看上去是模模糊糊，但这边是中文部分。然后马上你可以看到我有快速过的三个，我说我这三个结论不是平白无故的出来的。 然后对应的这张图是这张大的图里面的一张小图，对应的这个中文结论实际上是这篇原文里面的一句话。然后三个串联在一起，从而从而是都是有依可据的。因为我看上去不是那么老，然后为了使我的可信性增加，我就去选用这些经典的东西来帮助我。然后这边是过得很快的，只是做个例子。但放在 PDF 里面或者 PPT 发给学生的原因是，呃，不是有差不多一半或者一半以上同学没跟上嘛？ 他们有兴趣的话，课课下就可以去找。那么有些同学懒得去看整个 PDF 的，因为原文有时候原始文献看起来是有难度的，所以我就放到了 PDF 里面去，就就放到我的课件里面去。因为我认为这个是最核心的。然后你即使不看我的课外延伸材料，你看了这三张，你看了这三张图，然后再回想我当时怎么讲的，他们就应该有体会了那个知识在发现的过程。我认为知识在发现对于那个呃科研型的学生是很重要的过程。 然后呃，我的课堂在最近的两年，实际上都是做了那个实时录音的，呃，这台电脑没有，也就是说，呃，我的课件是在课下就分享给学生，我的录音会也会放到那个一人里上让你下载，万一有个同学在中间瞌睡了五分钟十分钟，也可以去翻出来，这样的话，嗯，也也充分给他们各种信息在那了。那么这个的话就完成一个环节了。你看到我这边的，就是进入了一个大纲开始。 类似大纲的知识点了，然后就进入其他的介绍部分。那接下去你就会发现这张，这张图是在这里。然后因为它是在我们的细胞环节里面，这个细胞周期里面，这已经不是第一次出现实验了，所以我这边没有任何预期，直接出来。但时间控制上又是一个十五到二十分钟，因为我就说了，讲了十五到十分钟，大家都疲惫了嘛。在疲惫的情况下，听的效率肯定是很差的，所以我就给他放松一下。那么这种这种问题肯定是需要我们。 然后复习性的问题，你可以卡时间，因为有时候你为了让复习性的问题能够打分的时候比较好的话，你可以读秒。这样的话，呃，而且是要同学之间读，比如说这组答完了以后，我说时间到，那些组在写，别的同学会说你们不能写，然后那个时候我会走过去再点评，因为我后面会有例子，那到时候再讲看。所以在整个，这是一个课程设计，这节课要讲整整两节。然后，嗯，也可以看到我后面还有一些延伸性的其他信息在上面。 那么，细胞周期实际上很重要。讲的时候很多很多知识点，但是我通过视频、通过书，实际上我我希望大部分的知识，课下同学都会在获得。所以我在课堂上是使用三种模式来组织一个讨论的过程，使他们那个参与到课堂上。那么有有些老师可能会想，那个这这这种参与的模式，课堂效果到底是怎么样的？ 那么我现在放的是一张现场照片，然后这实际上呃是一个冬天吧，这个教室应该是四十人的教室，然后我们可以看到的是他们是第一次上课，然后当时我让他们复习的是些基本作用，答案是在这里的。然后我我很喜欢这张照片的原因，当然后面每后面每个教室都是这样了，我是第一次用这个就看到了这样的效果，所以和我其他的尝试有比较嘛，我马上意识到这是一个很有前途的。 所谓的前途就是让所有的学生都关注你的那种课堂，呃，每个学生都在上面看。然后这这个，我问他们的问题是类似于我前面展示给大家的模式一，这个模式一是我新讲过的知识。而这堂课上面，我是让让他们复述出来，或者说回忆高中里面你们学过的细胞器有哪些。我给一张模式图，说你有很多知道细胞器，我把字母拉出来，就是列表嘛。那么他们一一对应的在那儿。 很有兴趣的在慢慢列，因为组内组内竞争的好处是一块白板，所有人都看得到。然后你的组里面只写了一条两条是会很尴尬的。然后呃，每个组里面，即使三个人是感觉是互进的，是肯定会有一个人很要面子。所以在那种情况下，你不用担心那个板上不会出现任何东西，而且你还可以走过去。哎，你们组怎么没有反馈啊？要写上去啊！你站在边上的时候，他们或多或少也会写东西上去。 然后组间竞争的另外一个好处是，他们会形成个习惯。一开始第一节课、第二节课可能不那么主动，可能还要老师提醒一下，然后到后面他们就全自动了。所以，呃，那年上课的时候是在三教，三教还没有地方放这些白板，所以他们是每节课上课前，组里面的男生花十分钟从生物楼把白板搬到三教，上完课再搬回去。下雨天就比较痛苦一点，但是他们形成模式以后，我也不用他们，我也不用催了。 那么所有的同学都在看，而且整个课堂三节课四十五分钟，全部都是清醒状态，不会出现最后一节课出现那种睡的状态。而且是三四五的课，第五节课实际上肚子很饿，然后他们都会在一边吃一边看，无所谓啊，因为因为那个你们在动脑筋就行了嘛。然后你可以看到的是，对一块白板而言，不是仅仅学生画上去的东西。我给他们的笔是蓝色或者黑色，我的笔是红颜色或者是老师。 有个同学会拿到红颜色的笔去其他的同学的板上去那个嗯，指正。然后我有的时候是所有的板都看，一个十块板看过来可能花点时间，那是开学的时候要做的事情，因为有些同学不够主动嘛。那么我每块板点评，然后他就知道写的不好，不仅同学间可能过不去，我还知道你们组不好。然后到后面以后他们就会很主动了。那么这这这个是一系列的复习题，你可以看到它分了区域对吧？划了线，一二三四五六。 那那次应该是其中左右，然后我把所有的知识点做成了很多个问题，然后就是都是基本上是简图嘛，也有些列表嘛。红笔是错误的部分，那错误的部分有可能是我去点评，然后同学自己加，也有可能是同学监护评以后画上去的。所以当有了块白板作为他们的展示空间以后，这个理论课堂就会十分的丰富。然后呃，老师的经历从前几年的讲我到底怎么讲好。 变成了怎么把课堂组织好，让他们把知识用起来。这个侧重点是有切换的，所以嗯，要要放弃自己讲自己擅长的东西，要认为学生是有能够能力把这个知识学好的，可能是要转换的。因为我不是第一年就这么做的，因为后面可以赶大给大家看时间表。然后这个不仅仅适用于那个理论课堂，而且适用于实验室的课堂，因为在最近三年我们还尝试主动学习在那个实验教学。 那么这边的例子是这样子的，就是说前一次的实验内容是一个智力小抽，就是相当于把 DNA 从细菌里面提出来的过程。然后我们在课程设计时候是故意的没有把最优的实验步骤给他，而我们课程设计的目标之一是说学生拿到一个实验方案以后能够自行优化，所以我们在课程里面就设计了一个自行优化的过程。你可以看到黑色的是一个复习性的。 我第二节课来上，我说上一节课我们讲了小抽，大家结果都不怎么样，大家是不是忘了什么步骤？所以所有人不看笔记，默写整个复习的过程。你看到一二三四五六七八九都下来，然后下来以后，我就选了一个点，我就选了一块板，说你们觉得哪些地方可以有改进的，然后。 他们会有很多改进，然后他们有的时候会说，我需要买买买买其他东西，我说一分钱都没有，然后会因因为你要根据学生反馈的那个讨论结果限制他们的讨论范围，从而把他们引到你希望他们讨论出来的结果上面去。那么最终这块板是小结出来，因为选它这个板的原因是它黑色的部分写的最好，然后红颜色的部分是各个组之间七嘴八舌的讨论以后我总结了写上去的，所以第二天第二次的实验。 在第一次实验讨论的基础上，他们讨论讨论完了以后，汇总出来这样一块板。那这块板上说我要改这四个步骤，然后看实验结果是不是好了。然后这个时候，嗯，他们小结完了，我会把这块板翻过去，就是说不是要你拍下照片照着它做，而是印到你的脑海里面去。在实验室里面做实验教学，很有可能他们就一张纸在那一二三对下来，脑子过，只动手，这个是很常见很常见的。 所以在课堂里面，在实验课堂里面是有意无意的限制他们去获取资料，而是要把他们理解的过程整合到操作过程中然后，所以呃，这个我就是说，我的白板讨论不仅在理论课堂，在实验课堂里面都是可以用的。呃，我们讲了一段时间，大家有什么问题？没有什么问题，我来呃演，就是嗯小结一下这几年为什么到这样一个状态。可以看到，我入校是一一年，然后一二年时候就开始教学了。 那么前两年做的事情实际上是一个叫分组课堂展示，四十个人分成十个组，然后每个组抽签一下，给一个话题，回去准备两周，然后呃，可能下周你要讲了，你课前这个组找我一下，我帮你优化一下，然后课上课上进行展示，四个同学全部站上去讲的时候，往往是一个同学在讲，下面三十六个同学在那儿听。这个课堂有学生参与，但很大程度上是四个。 然后比较不好的，或者是更大部分出现的，可能就是一个。那个时候就变成了一个学生和一个老师在那儿唱双簧。然后我后来限制他们说，四个人必须都讲，所以变成了四个学生和一个老师唱五黄，还是不行。然后后来我说，呃，课就是三十六个同学必须要问一次问题，呃，不问那个问题会导致你们后面就是平时成绩差，就是有个记分机制。这样的我很烦，我要勾哪个组问问题了。 然后一个小组里面四个人，往往是一个积极的人在那问问题，其他三个还是沉默的，靠上了大腿，其他三个人就可以那个所以这个课堂还是不活跃，而且一个课堂实际上只能有一次展示。你一个学期十六次课，可能是十四次的那个课堂展示，因为前前两周他可能没准备好。那么你也最多有十四次机会，然后一节课如果是三节的话，也就是二十分钟，而其他的。 能两个小时就是全部是静默状态，然后你在那儿讲，然后效果怎么样也不知道。到期末的时候，一张考卷上来，他们的考卷的反馈很可能是一周狂背的结果，有可能是三天，也有可能是一天，因为因为你会后面去问他们，哎，你怎么考那么差？我说他们会说我另外一门课在考试，所以我只有一天时间狂背。呃，这个这个我是在用的，因为这是个惯例。呃，很多老师都在用，而且是呃很多很多老师都在用，而且是。 是个人感觉效果不是很不是很好。然后你可以看到，在一三到一五年期间，我一方面是说继续保持了小组课堂展示的部分，另一方面用用了一个叫 iClick 的东西。那个时候学院的院长实际上从国外买了一套设备，这是个硬件设备。然后每个学生拿到以后能够做 A、B、C、D 的选择。所以我在我的那个当时的课件里面不像这种课件，这种课件是画了一块白板嘛。当时的课件里面上面会有一个 iClick 的符 提醒我说你要留出时间让他们 A B C D 选，不要直接把答案露出来了。然后在那时的课堂上面，每个学生拿到一个，每个学生的反馈会动态的记录下来。然后当然要助教分析，然后看 A B C D。我跟他们说，平时成绩里面看你的正确率的。那这样的好处是至少学生会在听，但是但是不好的地方是，差的学生可能很不在乎。 然后看了答案随便选一个，我反正不知道，随便选一个。老师知道我出现了就行了，因为那个时候的签名点点名就变成了有有没有 i c l i 的反馈了。那好的同学也会在那边很快的反馈过来，就是花相当多时间的，实际上是中中间的同学。但这个是一个独立的过程，虽然他们有课下分组课堂展示，但是在艾克 i c 的时候实际上各自为战的，彼此之间没有交流。然后那个时候翻转教学、混合教学开始越来越热。 然后很多建设的时候都需要你把这些题目整合到那个视频里面去。那个时候我就在想，他们在看视频的时候，实际上已经在尝试回答问题了，和我的 I Q 也没啥差别。那么他们在课下把那个就是学了个知识，马上反馈 A B C D，和在课上在做这些好像没差别。然后我在思考，我们课上最重要的资源是什么？然后我的结论是，课上最重要的资源是四十个同学在一个教室里面。 然后我那个时候也有一些其他的经历，让我感觉到促进同学间的交流是很重要的。因为那个时候发现，如毕业时候工作好的或者申请好的，往往是交流比较顺畅的，而且是交流比较活跃的一些学生。所以我把促进同学间的交流，尤其是用科学语言来进行科学交流，作为一个我的课堂要做的事情。那么我在想，哎，既然四十个人都在教室里面，而且我已经给他分组了，那我能不能把这件交流的事情，嗯？ 同时在这个课堂做了。那么一四年年底的时候，Justin 给我们上了课，所以我就他和我有讨论。然后他那个时候说，建设促进组内讨论有很多种方法，可以建一个很高端的教室，然后有很多很多先进的这种多媒体的设备。呃，但是按照他在那个呃 Michigan 就是美国的一个城市，以及在韩国的实验结果，最好的还是白板。 然后我就想，白板不是很便宜吗？一百五十块钱，他晚上就能买来一个很经用的、三年都没有坏的白板。你要做的事情只是把水笔灌上水这件事情，而且那个叉子，叉子也不需要你提供，因为一开始我提供叉子，过了一段时间叉子全没掉因为学生会忘掉，直接让他们用餐巾纸擦就行了。所以我就，对，所以所以我就到了一五年年初的时候，上课的时候就到了白板分分组讨论，然后实验了两年，然后最近也。 也一直在用，而且，呃，做的变化是是前面讲的时候，知识点还不放心，还会给他们讲。而最近两个学期，我基本上都不讲知识点，就是专业的课，细胞课是一个专业基础课，我可能会稍微多讲一点，因为我觉得书上或视频里面的讲的不够简洁明了，我我觉得我的理解更加理解起来更方便一点，所以我会多讲一点。那么在普通生物学课上，我觉得大家都是能看懂的，所以我做好的是把教教学大纲做好。 就是视频的观察的重点，你可以从教学大纲上看到。那么我在课堂上做的就是考核你掌握的怎么样，以及零散知识点的应用。因为前面可能讲 DNA，后面讲细胞周期，而这两者实际上是联系在一起的，所以我就在讲了细胞周期的时候，把 DNA 拉过来做串联的事情。那么在一六年的时候，有一件事情是，那个时候那个学期我的那个嗯教师被分到光华楼的四楼，然后。 三教和丽人生物楼是跨一条光华大道就行了。那么光华楼的四楼和我们丽人生物楼实际上是蛮多距离的，而且而且那个路面还是就是有那个楼梯还是有点滑。呃，那个学期我在想，哎，既然深度讨论加有个讨论成果的展示就行了，我能不能省掉了白板那一步？那次我让他们是默认带一张 A4 的白纸出来，然后白纸的结果我会检查，然后他们讨论的结果写在板上，然后讨论不是还有签到嘛？签到还是拍照片发助教？ 但是那个白纸讨论实际上是不行的，因为缺掉了一个展示的环节，也就是说你这个组的结果和这个组的结果是没法互相看的，就是说他展示出来那部没有了以后，他们没有一个展示自己的成果的东西，然后老师的点评也不是及时的，有可能需要微信群里助教说，而老师有可能走到这个组拿起来读，然后别的组做的差实际上也不会被发现，所以白纸讨论试行了一个学期以后就放弃了，后面我就强。 我就跟教教务员说，还是给我放在我们的那个升幺零七，我们的升楼里面是有个教室的嘛。所以最近的三个学期，我实际上都是在升升幺零七里面，也就白板也不用移来移去了那个过程。所以呃，经过这些演化的过程，呃，分组讨论可能，呃，分组课堂展示，可能在期末的时候可以用一次。然后那个时候要设计好，让所有的人都参与，而且听众要有反馈。呃，设计好是可以做的，但每节课都做。 呃，效果应该是不好的，因为你的频率不可能很高，但但是可以做做一次，一个一节课，呃，一门课，一个学期做一次。然 i c l i c 是独自反馈，没有互相间的竞争，然后好的嘛，反馈很快，差的也反馈很快，中间呢会思考一点，没有互相帮助的过程，因为好的帮差的，实际上不是对差的，不仅仅是对差的有用。 好的，自己的知识再用一遍，他要说服给他的不好的同学懂，这也还是个能力啊。所以不是我说要促进科学交流能力嘛？所以这个时候实际上组内讨论是各方受益的过程。然后白板讨论以后加白纸讨论，白纸讨论是不建议。我开始先小结一下我最近的一些尝试啊，花了差不多四五分钟时间。首先，嗯，我我是承认一点，是我什么是我不是什么都知道的，我只知道我的专业课。 然后我我我相信视频现在建设的在线视频现在的教材都是很好的，知识点都已经讲透了。所以经过这几年的实践以后，我上课的重点是把知识串联起来，是给学生创造呃运用知识的管道，让他们互相之间嗯形成一个良性的循环。当然，课堂课上一开始的时候是会比较呃问问题会比较少，但是其中从第有开他们肯定会问很多很多问题。 那么这个时候，我会自己也有一个白板的角落。那个时候他们的问题，我会放在黑板那个角落上记下来，因为我不知道的课下去查，查完了以后及时反馈给学生，下一节课之前肯定反馈了。这样形成了一个同学课上问出的问题，在下一课之前肯定已经被解决了。这样一个问问题和及时反馈有一个良性循环，从而一个是学学生间课下问课下互相帮助，一个是呃学生问老师，老师不知道写在。 白板上，老师的白板上，然后课下反馈给大家，所以呃是一个呃互相互相学习的过程。然后这么做的主要原因是关注一个课堂参与度，因为我我我不否认会有很多课堂老师讲的很好听，然后所有的学生都在听，但我实在是没有这个能力。然后一方面呢是要有语音抑扬顿挫，而且你在所有的两三节课两个多小时，你你要全部的做到一个说书的状态，真是太难了。 然后，呃，当你发现后面学生都不在听你，或者是学生假装在听你的时候，你的上课积极性是会受影响的。而现在这几年的课堂，他们都在看着我，然后我讲什么，很快就会反馈出来。然后，嗯，这样的话是一个良性的互动，你会觉得和他们上课是一件很有意思的事情，而他们问出来的问题有可能会促进你自己的科学研究。这件事情已经发生了，而且不断的在发生，所以我觉得这是个双赢的过程。所以提高了课堂。 提高了学生课堂的参与度，不仅仅是提高了学生学习的成效，而且会对老师有很多的帮助。一个是精神上的，一个是自己的实践、实践就科研等等。那么提高课堂的教学成效，我们关注的不是一个期末考试，我们关注的是过了一个学期以后的期末考试，或者我们关注的是过了几个学期以后的期末考试。所以大家很可能会说，哎，这个期末考试大家考得很好。 然后我斗胆的请大家过一个学期以后把学生再拉过来，然后这个时候要动用一些学工的力量。呃，还有一种可能性是你直接说你过来有午饭吃，二十块钱就解决了，因为用他们一个多小时时间，然后考完了就有饭。呃，对对，饭这个这个吸引力还是肯定能做出来。的。然后教发中心这种钱肯定是有的，我觉得。然后呃，我们关注的是一个长效的教学的效果，因为呃一张很好的期末考试不代表什么。 我们想的是，他们的我们教给他的东西，肯定是我们在之前学习、工作总结出来最有用的。然后我们希望教出的东西在他们的工作中有用，所以我们要追求一个长效的。那么，短期的长效就是过一个学期以后，你的知识掌握怎么样？长期的长效，在我们生命科学学院是一个参加自主科研、做自己的课题，然后做自己的小发现的过程。然后这些学生后面可能会申请拿到很好的那个呃研究生院的全奖。 这样的话就体现在一个能够汇报上来工作上去嘛。但我更期望过了五年、过了十年以后，他们会成为一些知名的研究人员。但是这个很久以后的事情，现在说出来是不会有人相信的。所以从考核指标上来说，比较容易的就是过了一个学期以后看再测试，然后在那个再测试的时候，客观题往往是死记硬背才能做好的题目是是很差的，不管你怎么样都是很差的。但是主观题是说你的知识理解以后才能答好的题目，过一个学期基本上不会有太大变化。 尤其是这个学生进了一个相关学科的实验室做科研，所以你需要和那个呃学工组的老师有交流，知道这些学生进了生态的，那么和生就是普通生物学不是有个生态的模块嘛？生态的知识在主观性他们肯定会答得很好，作为一个对照嘛。所以所有一张考卷是要分开来分析的，呃，这是第二个。但是教学成效我强调的是要追求一个长效的教学成效。然后是这个白板分组讨论的关键词是白板。 呃，白纸做不到，然后 i c l i c k 做不到，原因是它是有一个拥有自主权的道具。他们小组讨论的结果是展示在白板上面给所有人看，然后呃，充分利用它，然后促进学生间的互动，促进师生间的互动。然后呃，刚才已经强调了，因为我的白板问题设计的时候是注重知识的应用，然后显而易见，知识应用的这种应用的能力，实际上是一个很长效的教学效果，这个是没有办法衡量的，但是。 那么呃，因为我的课课课呃课程实际上都是希望学生能够以后去发现知识，把知识写进教科书的，所以我在我的第三个实验设计里面就是一个知识再发现的过程。然后这是我今天和大家分享的我的自己的经验部分。然后你可以看到，这实际上是一个过程。然后我自己的经验已经有中文的那个呃教学性的文章嗯，刚刚刚刚出来。 然后上面你可以看到的是，美国实际上这个问题是一样的，这个问题不是中国仅有的问题，是全世界都有的问题。然后他们已经出了一系列的书，很多基金会也投了很多钱，HHMI 投的钱就资助了那个 Justin 的人。我后面一个小时讲的就是他当时跟我们讲的。然后我我觉得如果你什么都不看，呃，可以看这边。哦，对我这边没补上，搜关键词 The Science of Tea。 teaching science，因为我我我是理科的嘛，我文科可能有类似的文章。那他这边关注的就是说，已经十五年了。那个 Nature 发的这篇文章的原因是，一开始提出这个理论已经十五年了。十五年以来，整个美国的跨大环境都没有改，教教那个科学的时候还是 lecture，就是在上面讲。然后他说已经有那么多的研究告诉大家这是没有用的，你们不要教，你们要去促进主动学习。然后呃，他就在那边总结应该怎么弄，反正。 Nature Science 都说了这件事情，这就是很重要的事情了，对吧？那大家有兴趣的可以搜一下。然后，呃，这个是我想和大家分享的第一部分。